እንደምን ከርማችኋል። ቀለም ምሲስ ነኝ። ከአሁን በፊት ኦክቶበር ላይ ወደ ሁለት ቪዲዮዎች ለቅቄ ነበር። አንድ በአማርኛ፣ አንድ በእንግሊዝኛ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ርዕስ የማስተላልፈው ሀሳቦች አሉኝ። በእንደዚህ አይነት ርዕሶች ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ሰዎች ሀሳባችሁን ማስተላለፍ የምትፈልጉ ሰዎች በጥያቄ መልኩ ሊሆን ይችላል፣ comment ም ማድረግ ትችላላችሁ። በተለይ የዚህን አይነት ቪዲዮ ለማስተላለፍ ሀሳቦች ለማስተላለፍ ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች ይህንን የምትጋሩ ሰዎች እናንተን እጋብዛለሁ። ጥያቄ በመጠየቅ ኮሜንቶችን በማስቀመጥ መልእክቶችን በማስተላለፍ ተሳትፎ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። የዛሬው የማስተላልፈው በሁለት ክፍሎች አድርጌ ነው የማስተላልፈው። ትንሽ ሰፋ ያለ ርዕስ ስለሆነ ርዕሱ የኢትዮጵያዊነት መከራ ባለፉት ሰላሳ ዓመታት የሚለውን በክፍል አንድ በዚህ ቪዲዮ ላይ አስተላልፋለሁ። ከዛ ደግሞ የሚቀጥለውን ክፍል ሁለት ላይ ከዚህ ቀጥዬ የማስተላልፈው ይሆናል። የሰላሳ ዓመታት ችግሮች ወይም ደግሞ የኢትዮጵያዊነት መከራ በሰላሳ ዓመታት ስል የወያኔ መንግስት ከተቆጣጠረበት ሰዓት ጀምሮ ያሉትን ዘመኖች ማለት ነው። ወያኔ ወይም የትግራይ ነፃነት አውጭ ግንባር ወይም ጀነቢ የተባለው ድርጅት ከመጀመሪያው ሲመሰረት የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር ተብሎ ሲሰየም በመጀመሪያ ደረጃ ዓላማው አድርጎ የተነሳው የኢትዮጵያዊነት ማንነት ላይ ያነጣጠረ ነበር። የወያኔ ዓላማ በመሰረቱ አንድ ቁጥር ጠላት አድርጎ አስቀምጦት የነበረው ላይ በማኒፌስቶ የአማራ ብሔርን ነው። ሌሎችንም ብሔሮች አነጣጥሮ ተነስተዋል። ግን በመሰረታዊ ደረጃ የአማራን ብሔር ነው አነጣጥሮ ጠላት አድርጎ የተነሳው። እዚህ ላይ ሁለት ምክንያቶችን አስረዳለሁ። ለምን የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር ሊቃናት ለምን የአማራን ብሔር ጠላት አድርገው ተነሱ የሚለውን ለመመለስ አንደኛው ምክንያት የአማራ ህዝብ ብሔር በነሱ አንደርስታንዲንግ በወያኔ ሊቃናት አገነዛዘብ የአማራ ብሔር እንደ ጨቋኝ ቆጥረውታል። እንደ ገዢ መደብ ቆጥረውታል። ያለፉትን መንግስታት ይመሩ የነበሩ ሰዎች በእነሱ ግንዛቤ ከአማራ ወገን የወጡ ስለነበሩ አማራ እንደጨቆናቸው እንደበዘበዛቸው እንደጎዳቸው አድርገው ስላሰቡት አማራን እንደ ህዝብ ጨቋኝ አድርገው አስቀምጠውታል። ሁለተኛው ምክንያት የሚሆነው የአማራ ህዝብ ወይም ብሔር በኢትዮጵያዊነት ማንነት ላይ ከማይደራደሩት ሊደራደሩ ከማይችሉት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ የሚመደብ ነው። ኢትዮጵያዊነት ከደሙ ጋር የተከላከለ ህዝብ ነው። እንዲህ በቀላሉ ኢትዮጵያዊነቱን የሚሰጥ የሚተው ትውልድ ወይም ህዝብ አይደለም። እዚህ ጋር ማዛመድ የምንችለው የወያኔ ወይም የትግራይ ነፃ አውጪ ድርጅት ሲጀመር በኢትዮጵያ ላይ አነጣጥሮ ነበር እያስቀምጫለሁ። የአማራው ህዝብ ደግሞ እንደ ህዝብ ኢትዮጵያዊነትን በመሰረታዊ ደረጃ አጥብቆ የያዘ እና የማይደራደር ህዝብ ነው። ልክ ሌሎችም ህዝቦች እንዳሉ ሁሉ እዚህ ውስጥ ከዚህ መደብ ውስጥ የሚመደቡት ስለሆነ የዚህን ብሔረሰብ ማንነት ማጥፋት መቻል አለባቸው። ለምን ኢትዮጵያዊነትን ላይ ያነጣጠረ ነው ካል የአማራ ህዝብ ደግሞ በቁጥር ብዙ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የሚመደብ ነው። የዚህን የብሔረሰብ ማንነት እነሱ በሚችሉት መንገድ ስብናውን በመጉዳት ማንነቱን በመጠየቅ የኢትዮጵያዊ ማንነቱን ለማጥፋት ሞክረዋል። የወያኔ ልኡካናት የደርግ ስርዓትና ሹማምንቶች ካስወገዱ በኋላ ስልጣናቸውን ሲቆጣጠሩ በመርህ ደረጃ ጫካ ሆነው ያሰናዱት ማኒፌስቶ ላይ የአማራን ህዝብ ማንነት ለመዋጋት ወይም ስብናውን ለማጥፋት ቅጽል ሰጥተውታል። ነፍጠኛ የሚል ቅጽል ሰጥተውት ሰጥተውት በአማራ ማንነቱ ላይ በታሪኩ ላይ ጫና በመፍጠር በማሰቃየት የኢትዮጵያዊነትን ማንነቱን ለማጥፋት በማያቋርጥ ሁኔታ ለሰላሳ ዓመት አሰቃይተውታል ማለት እንችላለን። በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚው፣ በማህበራዊ ዘርፎች ችግሮችን በመፍጠር ከሚኖርበት ቦታና ከሚያርስበት አካባቢዎች በማፈናቀል ሁላ ስቃይ አድርሰውበታል። ይሄ ብቻ አይደለም። በተጨማሪ በድሮ መንግስታት በአማራው ክልል ተይዘው የነበሩ ቦታዎችን ጭምር ከዛ ወደ ትግራይ በማካለል ቦታውን ቀምተውታል። እዛ ውስጥ የተቀማውን የተወሰደበትን ቦታ ውስጥ የሚኖሩትን የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በጣም በብዙ ነገር በድለዋቸዋል፣ አሰቃይተዋቸዋል፣ ጎድተዋቸዋል፣ ገለዋቸዋል፣ አባረሯቸዋል። ይህን ነገር ሁለት ሰዎች በኢንዲያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ ሃራ ዩኒቨርሲቲ በጃንዋሪ ጃንዋሪ 10 2019 two scholars በአምላክ ይደግ and petit premananda እነዚህ ሁለት ስኮላሮች የወያኔን ስርዓተ መንግስት በተመለከተ የሚያደርገውን ነገር በተመለከተ አጥንተው አቅርበውታል። በጻፉት <clears throat> በጻፉት አርቲክል ላይ ባይዘወይ ይህንን እያጠናከርኩ ያለሁት መረጃዎችን የወሰድኩት ከተለያዩ የእንግሊዝኛ ጽሁፎች ላይ ነው እና እኔ በገባኝና በተረዳሁት መልኩ ለእንድምተኞቼ እያቀረብኩት ነው ወደ አማርኛ በመገልበጥ ምን ይላሉ እነዚህ ሁለት ሰዎች ሁለት ስኮላርስ የትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር በአማራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ የጥፋት መስተጋብር ከ1983 የኢህአዴግ ልኡካን ስልጣን ከመቆጣጠር ከተቆጣጠረ ይጀምራል ከተቆጣጠረ በኋላ ይጀምራል ይላል። በቀጣይነት የአማራ ህዝብ ላይ ለመስማት የሚዘገንን ጭካኔ የተሞላበት የሰብአዊ ድርጊቶች ለረጅም ዓመታቶች መፈጸሙን ይጠቁማሉ። በዚህ በሁለት ሺህ አስራ ሶስት ውስጥ